بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم جبت لكم درس جديد شلون تفتح الملف مال الدراجة سرعة 60 كل دراجة سرعة 60 نفس فتحة الملف ما يختلف إلا شيء بسيط بس بالبنكة تقريبا فأول ما نجي نفتح هذه البراغي هذا برغي عندنا ثلاث براغي هذه هذا برغي حطنا هذا برغي عندنا هنا ثلاث براغي بالبنك كذلك نفتح اذا ما اجى عندك البرغي اطرق علي بالشاكوش حاول تطرق علي اذا ما اجى عندك هذا الملف شباب لا ما عندك هذا يستخدم لقمة 17 نستخدم له انت ذا بالبيت ما عندك لقمة مثلا تستخدم كندك او بوكس آه كندك او بوكس مع شباب اذا ما عندك من هاي اللقمة آه فاحنا راح نجي نعطيكم ابسط طريقة اكو آه بعض المصلحين لما يريد يفتح هذا الفلاون او ملف الدراجه يرخى هذا البرغي ويطرق عليه بال بالشاكوش هذا شيء غلط لان هذا ببطنه مغنطه هاي المغنطه اذا انكسرت يعني معناتها هذا شيله كله وذبه بالزباله فاخوان رجاء لا تطرق عليه عندك اكثر من طريقه تفتح بها ملف الدراجه تقدر تحصر بها يعني مثلا هذه تقدر منها تحصر بيها هذه وتفتح على راحتك تقدر تحصر هذا البرغي مثل ما راح هسه راح اوريكم هذا نخليه على المغنطة هذا البرغي بس انتبه وياي انتبه وياه هسه هنا عندنا حصر راح اجيب اللقمه 17 وافتح فتح عندي اخوان هذا انصحكم لا تطرقون عليه نصيحه لله تقدر تطلع باكثر من طريقه تقدر هذا تجيب در نفيس شويه قوي تقدر منها شويه تدق بيه او تقدر تخلي لك تحصر بين براغي هنا مثلا هذا هذا براغي المروحه براغي البنكه تقدر تخليهن تشدهن تخلي بيناتهن خلي بيناتن درنفيس شلون هسه هذا تقدر تلزمه وتطرق عليه وتسحب هاي واحد انا بالنسبه لي ما افتح هيك بالنسبه لي اجيب درنفيس منها يمنى يسرى هذا دي فوق دي فوق دي جوا هذا طلع عندي ملف الدراجه شباب هذا ينضرب كاغجان هذا من جوا كله ينضرب زين مع الشباب حتى يطي نارية مضبوطة لك شباب هذا البرغ اذا ما يجي عندك اطرق عليه ماشي تفتح هذه تفتح هذني الكهربائيات من هنا الفيش الثلاثة وراح يطلع عندك كله تضرب ذني كاغل جام كله كاغل جام تضربه وترجع الشد وراح يشتغل عندك آه، افضل من السابق تحياتي للجميع لا تنسى الاشتراك بالقناة حتى الكل يستفاد